natin ng mga friends ko. Time, uh, host Merliota, uh, thankful and to Maris, Beauty Salon, uh, Stein, Dayon, thank you, thank you. Ayan yung mga friend ko guys. Friend ko my birthday and happy happy Sunday and God bless. Ayan sila kainan na. Ayan guys. Ayan. Ayan sa lahat dyan and always stay safe and God bless. Ayan, nag-prepare sila ng mga pagkain. Ayan, guys. Mga <laughs> Ayan sila guys, yung mga from. Oh, ah, pag guys, ayan yung mga friend ko. Ayan sila. Ayan sila. Ayan yung mga friend ko guys. Huwag mo i-video kasi may nakakababa. Ayun. Balot. Ayan guys sila. Ayan sila.